Parler de paysages palimpsestes, ça me permet d'investir des lieux euh, qui, portent en eux les traces du temps qui passe et qui sont des terrains où en fait on observe la, nature en, constant changement. C'est aussi pour moi des sortes de réceptacles de souvenirs et d'émotions, d'états d'âme des gens qui les ont traversés. Finalement, euh, le terme de palimpseste correspond aussi euh, plutôt bien à la façon dont je fabrique les images. Je travaille beaucoup par superposition, par accumulation de différentes strates. Les techniques euh, d'impression que, j'emploie, en particulier la, gravure, mais aussi la sérigraphie et toutes les techniques de, reproduction, en fait, sont là pour laisser une trace. Et finalement, l'objet imprimé et l'image imprimée me, servent de laboratoire euh, d'expérimentation pour, euh, vraiment euh, partir à la recherche de la, matière du paysage. J'affectionne particulièrement la, forme du, livre et de l'objet imprimé. Et la littérature est très présente dans mon travail, souvent comme point de départ, mais aussi comme, comme fil conducteur ou, simplement en filigrane. Ça me permet de, tirer le, le paysage d'une expérience vécue euh, à quelque chose de plus imaginaire, de passer finalement du réel à la fiction. C'est complètement le cas dans le travail euh, que je mène autour du balcon en forêt. Donc c'est un livre de, Julien Gracq euh, qui raconte l'histoire d'un soldat posté dans une maison forte dans la forêt pendant la, Deuxième Guerre mondiale, à la frontière avec la Belgique. Et en fait, il attend la, la guerre qui n'arrive qu'à la toute fin du livre. Et du coup, cette attente, ça provoque euh, un laisser-aller, une dérive dans le paysage. Et le paysage, finalement, euh, décrit par Gracq dans une écriture très, euh, très méticuleuse, très ciselée, devient presque mystique. Et du coup, cette atmosphère et cette relation du personnage au paysage m'intéresse et je tente du coup de la retranscrire. Et euh, j'aime aussi cette idée de trouver un, finalement un refuge hors du monde, hors du temps, euh, complètement à côté des événements. Euh, du coup, de se trouver ce refuge-là dans la nature. Donc tout ça, en fait, j'essaie de le retranscrire en sélectionnant des morceaux de phrases qui, font apparaître des images mentales assez immédiates. Et de cela, je fais une série de gravures. Et ensuite, j'en refais un ensemble dans une installation avec des jeux de transparence, de superposition. Et ça me permet finalement de, du coup de retranscrire l'atmosphère du livre et de la relation du personnage euh, au paysage, mais aussi de mettre en espace l'expérience même de la lecture d'un livre.